Buenas noches a todos mis seguidores, especialmente a mis amigos y mis iniciados. Iniciados de Uruguay, iniciados de Brasilia, de Brasil, iniciados de Chile, iniciados de Argentina, iniciados de México, iniciados de España. A donde hay un iniciado, a ellos me dirijo. Y a los que no son iniciados, los que nos siguen con tanto afecto también dedico esta clase. La clase, la que vamos a hablar hoy, es sobre cómo nos siguen los espíritus a nosotros, la importancia de los espíritus que, dentro de nuestra vida, qué es lo que hacen ellos, en qué nos ayudan y en qué nos entorpecen y que están contra nosotros. La influencia del espíritu en esta vida debemos así, mucho más claro. Les voy a contar una historia que sí podría haber dramática y no lo es. Cuando yo trabajaba en la calle Colonia, ya allá por el año 60 y largos años, casi 70, se presentó un señor que era, paisano mío, era un judío, y me mostró su brazo que tenía sus números puestos ahí. Y yo vi que sus números son de campo concentrado. Eh, son de Auschwitz, me dijo mi querido maestro, son de Auschwitz. ¿Y cómo se salvó? Ah, una pequeña historia. Cuéntamela, me interesa saber cómo se salvó. Mire, primero bajo la vista y se empezó a caer las lágrimas, estaba muy emocionado. Sé que cada vez que quiera visitarlo a beso, se emociona. Lógico, es para emocionarse. es salir del infierno y volver a vivir. Y a veces van al infierno sin condena, totalmente inocentes, niños. Y y, ancianos, que no tiene nada que ver con el pecado, nada que ver con nada, rabinos. No sé cómo fueron condenados. Y él me empieza a hablar. Pide maestro. Ahí me llevaron, yo estaba en Praga. Cuando ocuparon Checoslovaquia, todos los judíos fuimos en camiones y después me llevaron por carril a ese, a largo camino sin agua, sin aire, parecíamos ganado. En esos vagones de transporte se lleva no sé qué. Y ahí me llevaron hasta Auschwitz. ¿Cómo salí de Auschwitz? Esa es una buena pregunta que se va a hacer. ¿Y cómo hizo para salir de ahí? No fue fácil. No fue fácil. Estábamos en las barracas y yo estaba acostado y sentí un mensaje. Un mensaje. Yo me llamo Erso. Sería Enrique en español. Enrique Sí, Enrique, pero me llamo Erso. Y, la el nombre de Enrique me parece a veces como si fuera no sé, algo extraño para mí. Entonces sentí la voz que decía, Erso, trata esta misma noche de salir hasta los alambrados sale. Ah, va a salir un camión con cantidad de cosas. Tú trata de colgarte al camión. Sos joven, lo puedes hacer. Colgar un camión. A un camión, si los alemanes. Y cuando cuentes hasta 5.000, bájate y camina. No sigas con el camión. Y contar de salir contando 5.000, hasta 5.000, siempre prendido el camión. Y después te tiras. Espere, maestro, ahí empieza la historia. Ahí empieza la historia. Yo salgo afuera y enseguida ah, me alumbran alumbran a donde yo voy, iluminan. Y yo voy por donde no iluminan y así voy buscando ese camión que va a salir. Y no lo veo. ¿Qué estoy haciendo acá? Me van a matar, me van a fusilar. Estos alemanes no perdonan ni un nada, ni un pelo, nada. Esos nazis son terribles. Pero yo veo aparecer camión y yo corro del lado, al costado del camión, primero un poco y después yo voy, me cuelgo de atrás y trato que no me vean. El camión se abre los portones, el camión sale rápido. Y lo, único que yo digo, alles gut, alles gut. Mejor dicho, en español decir, todo bien, todo bien. Cuento hasta 5.000. Eh, estaba tan nervioso que llegué hasta 4.000 y después no sabía si estaba en 4.000, si estaba en 3.000. pero yo seguía contando, no puedo contar más que 5. Y si cuento de más, puedo bajarme en un lugar equivocado. Conté hasta 5.000 y me tiré del camión. Fui a parar ahí, al lado de un lago, había mucha agua y pantanos sigue caminando. caminando. No sabía para qué lado caminar, pero yo seguía el camino del camión. Y así caminé, caminé. Mi ropa era de, ese ya, mi uniforme que yo tenía, de rayas, de aulas. ¿A dónde yo iba a ir con ese uniforme? ¿A dónde? En ninguna parte puedo salvarme, yo pensaba. En cualquier momento me van a agarrar y me van a matar. Soy un, un, prisionero escapado de Auschwitz. Y tenía todavía el sello de del David, el, sello del, del David, el sello del, judío, de todo puesto en mi ropa. No solamente en mi ropa, yo sabía que soy judío. Ninguna ropa me hace judío. No, ni, me quita de ser judío. Yo soy judío. Mire, maestro, soy judío de corazón y de alma. Nací judío y quiero morir judío. Usted dirá, ¿por qué soy tan patriota? Porque amo a todo el judaísmo. Amo porque es mi única salvación sentirme judío, porque es lo que yo tengo fe. Yo le escuchaba. en un momento le envidiaba a él su amor por el judaísmo, que a mí me faltaba. Yo también quisiera tener ese amor, yo pensaba, como él, y ser como judío como él, pero no podía ser tan judío, porque mis espíritus me llevaban por otro camino. Pero el espíritu de él lo llevó al judaísmo, a Y así, él me está contando eso. Y de repente pasan dos hombres con un fusil en cada mano. Dice, dice si usted es judío, que que no, con todo el sello y, y todo mi uniforme de judío era, de noche. Ya, y la ayude, soy judío. Entonces, Ven con nosotros. qué? ven con nosotros y se va a salvar. somos un partizano. Ah, somos partisanos. Qué lindo, qué hermoso. Pero usted va a tener que tomar un fusil día de mañana para estar junto con nosotros. Tomar lo que usted quiera. La cuestión es salvar. Y así seguí con ellos, me cambiaron de ropa, se rieron conmigo, me dieron vodka para tomar. Y yo me sentí tan feliz haber nacido de nuevo. Y ahora soy un partisano, un revolucionario. Algún día, me dijo él, vendrá Stalin acá y nos va a salvar. Stalin, Sí, Stalin, el gran salvador del mundo, dijo uno. Oh, yo pensé, este otro Salvador que mató tantos judíos, también va a salvar. y Ellos no son judíos, ellos no saben lo que es ser judío. Ser judío en todas partes no estamos cómodos. Él también nos va a matar. Él también hizo una gran discriminación con nosotros y muchos judíos fueron a parar a la Siberia. Bueno, si ellos dicen que me va a salvar, ya mejor, peor, peor que los nazis no puede ser con su horno, con sus cámaras de gases. No, peor que eso, no puede ser. Y me preguntaron a mí cómo yo me salvé. Yo les dije a uno de ellos, usted no va a creer, yo recibí un mensaje. ¿De quién? De un espíritu. No sé quién es. Un espíritu. Está mal de la cabeza. Puede ser que esté mal de la cabeza que dice Valdera es me hasta ahora, estoy con ustedes. Y así, de los yo me abrí con ellos, fui con otro lado, y ya me, cambiaron el nombre, ya no llamaba más mi nombre Herschel, era Igor, ya me llamaba Igor. Y así, fui por un lado y para otro hasta hoy en Uruguay. Usted cómo llegué acá. Llegué bastante bien, porque salí de Alemania, fui a Francia y llegué hasta acá. Los americanos fueron los que me salvaron. Los americanos. Y acá estoy. Y siempre tengo una historia que yo vengo a casa y porque vengo a consultar ¿Cómo se llama mi espíritu? Yo sabía que usted habla con los espíritus. Sabe, maestro, que yo tuve mucha fe puesta en usted y quería que usted me dijera quién es el espíritu que me salvó. ¿Quién fue? Y así, por un momento, la acosté en un diván rojo que yo tenía. Le hice la regresión. Y de repente él me dice, Ay, ahí está mi tío. Ay, mi tío Jacques. Ahí está mi tío Jacques. Mi tío Isaac. Ahí está él. Él me está hablando. Y dice, tú me hablaste, Isaac. Sí, sí, sí, sobrino. Yo te hablé yo. Te quería siempre mucho. Yo no tuve nunca hijos. Y tú fuiste para mí como un hijo. Y yo siempre te seguí como espíritu, como un alma perdida ahí, viendo todos los desastres que estamos sufriendo todos los judíos. Entonces yo digo, a, mi sobrino lo voy a salvar, Lo tengo que salvar y lo tengo que salvar y lo salvo. Y ahora, ya que me conoces, sabes que sabes que soy yo, me gustaría que me busques un lugar a mí. Un lugar para estar contigo. ¿Y cómo puedes buscar un lugar con espíritu? Ah, no es tan difícil. Un lugar en tu corazón. En mi corazón, sí. Pero yo siempre lo quise, tío. Ya sé. Es que hiciste como un tío. hoy que me quieras como un verdadero ángel de la guarda ángel de la guarda. Soy tu ángel ahora. Voy a estar siempre contigo. Si tú me querés y me sentís, más cerca voy a estar de ti. Si no me querés y no me sentís, va a ser difícil sacarme a ti. Porque si no hay una combinación de sentimientos, es difícil entrar en una buena combinación de ayuda o de lo que sea. Nunca me olvidé de este caso Nunca me olvidé. Él se fue, me dio un abrazo y me dice, Shalom, me dijo, Shalom, Barajá, Shalom, Barajá. Como un judío, siempre como judío se despidió. Ya era de un poco, un poco mayor que yo, pero, lo interesante que él me hizo más sentir a mi propio K que yo buscaba. Esa historia me dio mucha firmeza en lo mío, porque tantas cosas que pasan en el consultorio, uno las siente también en su propia vida. Situaciones con los hijos, situaciones con la parte de afectos, situaciones y situaciones. Y cuanto uno vive del otro y sin querer los salpica a uno mismo, los casos, y uno los vive también. Así yo viví ese caso del espíritu de Herschel con su tío Jacques. Fue para mí muy interesante y una gran prueba de amor y de, dos mundos que tantas veces cuando se quieren se unen. Otro caso, y después hablaremos la forma, como sentirlos. Pues es muy interesante sentir un espíritu. Nosotros le llamamos un K, un verdadero K. El K para nosotros representa lo que este Jack representó para él. Un guapo. Lo salvó la vida. Lo salvó la vida. No le voy a contar no un caso de otro, no, voy a contar uno mío. Yo estaba en Argentina hace muchos, muchos años. Yo viajaba con una camioneta y viajaba por el camino de Ripio, porque en aquel entonces no había carreteras en Entre Ríos, así como ahora que las hay, hormigonadas, etc. Era Ripio. Ripio es como si fuera un pedregullo. Y cuando usted camina por esos caminos, usted va a encontrar muchos ranchos y cosas que dicen eh, cambio el, cambio de paradisa, se lo arreglamos. Muy barato paradisa, Aquí, venga a colocarlo acá. Quiere que todos sus días de paradisa, Porque las piedras que cuando pasaba un camión le rompía a veces el paradisa de su auto. Las piedras sueltas de la rueda que tiraba con tanta fuerza rompía Pero eso es otra historia. La historia es que yo, yo fui para ahí por el camino y era muy de noche, muy de noche. Y había un, viejito que levantó la mano para pararme. Tenía algo de barba. Es muy difícil recordar la fisonomía de ese viejo. Y yo pasé, yo digo, no quiero levantar pasajeros en el camino, es peligroso. A veces se disfrazan y después le ponen el revólver y sacan la plata, etc las cosas que le dijeron muchas historias de los caminos. Pero este viejo, no sé, yo pasé bastante adelante y fui parando y parando. No, a ese hombre no lo puedo dejar en el camino. Y paré. Lo voy a, lo voy buscar. Pero yo para marcha atrás fui, siempre fui bastante burro. No, no quise marcha atrás, dejé el auto y salí caminando a buscarlo. Total, de no había nadie. Y salí a buscar, y no lo encuentro. Yo pensé, se me habrá metido en el auto. Ahora y va a salir manejando. Cualquier cosa, cualquier idea, pensamiento, que tú, tantos pensamientos de ese momento. Pero cuando fui hasta el auto, hasta lo busqué para adelante, voy adelante, hay un precipicio. No había visto un, un letrero que decía peligro, había todo un pozo para abajo. Estaban haciendo una nueva carretera para abajo. Quiere decir que si el viejo este viejo no me paraba, yo me mataba ahí con el auto. ¿Quién era ese viejo que me paró? ¿Quién era? Esa pregunta me costó tantas veces una respuesta que no la conseguí. Porque ahí me salvó la vida ese, fantasma que existió en el camino, me salvó la vida. Pero yo llegué un día en mis místicas y mis meditaciones. Agradecí a que a mi espíritu, mi K, por haberme mandado ese viejo. Ella se rió. Ese viejo fui yo. Tú fuiste su viejo. ¿Te transformaste en hombre? No, te hice sentir que soy yo, te hizo sentir que hay un hombre y que hay que pararse. Tú lo sentiste, ese mensaje lo viste. Y en verlo así, tú paraste, porque si no, podemos haber ido un día bastante problema. Ustedes dirán, qué lindo, qué satisfacción lo siente cuando uno siente ese mensaje, después de otro mensaje que uno recibió en la vida, la confirmación de otro. La confirmación de otro. Vamos con, a contar otra situación. Un muchacho que era hijo de un gran amigo mío, gran amigo, y también paciente, por lógica, porque la mayoría de mis amigos son pacientes. Se transforman en amigos pero primero son pacientes, primero son consultores, primero, etc. Qué interesante era eso, que el muchacho venía y decía, papá, usted sabe que murió y dejó un paquete de acciones. Y él se cuidó mucho de la otra mujer que tenía mi padre, que ella era muy ambiciosa y quería quedarse siempre con las cosas de mi papá. Mi madre es una pobrecita, una inocente. A veces tiene un poco de Alzheimer, a veces se le va, a veces se le viene. No sé lo que pasa. Pero ella es muy inocente, muy boba. Y mi otro hermano, un vivo, que no se los imagina, él andaba atrás del paquete de acciones. Esas acciones pertenecían a una empresa. Era una empresa de ropa, pero era buena, grande, importante. Y con eso seguiremos socios. Sin eso, no somos nada. Nosotros vivíamos esa empresa y siempre se ve que entraba una plata en el banco de ahí a favor de nosotros. Y yo quería primero salvarme de mi hermano, porque mi hermano era un jugador, le gustaba la droga y tomaba como loco, y le gustaban las mujeres, le gustaba la vida dos, de la dulcerita. Y yo era tan distinto a todo, hasta distinto a mi padre. Allá le pregunté a quién salí yo. Usted, maestro, no me puede decir a quién salí yo. <laughs> Y yo me reí. Bueno, a uno de ellos. Sí, no soy nada igual que mi madre, no soy nada igual que mi padre. A veces pienso que Dios es hijo de un vecino, hijo del cartero, o hijo del lechero, hijo de cualquiera, menos de ellos dos, porque nada me identifico ni con mi madre ni con mi padre. Bueno, no te identificarás ahora, pero algún día te vas a identificar. ¿Les parece, maestro? Ya, sé que la tengo ahora, me voy a cumplir 30 años. ¿Cuánto tengo que esperar para sentirme identificado? Pues todo tiene su momento, le dije. No le voy a poner brasas en el fuego, le voy a decir que es hijo de otro. No, no jamás. Jamás hago eso. Yo sabía que no era hijo, que era un hijo adoptado. Yo sabía eso. Pero ¿por qué se lo había a decir? Él fue feliz con su madre y con su padre. Aunque su madre ahora estaba medio enferma, siempre feliz dijo su padre. quería muy buena y, buena, un buen diálogo, una buena, diremos, una buena amistad. Bueno. me dice, maestro, yo lo que más lamento es que no esté mi abuelo acá. No, mi, abuela acá. Si trae a mi abuela, ella me ayuda, porque mi abuela era no bruja. Ella era divinaba. Y mi abuela. Tenía una ascendencia gitana. Ella era morocha, con pelo negro, largo, y siempre usaba un pañuelo en la cabeza, como si fuera musulmana o no sé, algo así. Era difícil hablar con ella. A veces a mí me decían que era de origen armenio pero mi apellido ella no tiene nada que ver con Las cosas que dicen, uno las toma y a veces las larga y a veces se sujeta más cuando está dentro vacío. Es verdad, es verdad. Y yo quería saber si ella estaba viva. Ella me ayudaba enseguida. El paquete nacional está allí, se terminó. Anda a buscarlo, que allá está. Pero ella está también se había ido. Y estoy tan solo con mi madre, que vivía a cuesta de esos papeles, y mi hermano que andaba desesperado buscando plata para los juegos, para sus cosas. Y me, revisaban siempre a mí si yo no había dado el paquete. ¿Vos tres? No. Júramelo, júramelo. ¿Qué crees que te lo juré más? Te lo juré ya ayer. Hoy creo que te lo juro de nuevo. Sí, pues hoy te tan feliz y tan contento. No, no, lo juro que no, júramelo. Y así estaba siempre conmigo atrás mío ese paquete accional. Y yo no aguanto más a mi hermano, pero no tengo plata para ir vivir solo. Y porque la vieja también no se puede abandonar, soy yo y mi hermano. ¿Qué hacemos con la vieja? Porque la vieja hay momentos que está bárbara, ¿ah? fantástica. Hay momentos que se va y no sabe ni quién soy yo. No me conoce. Me dice, Carlito. Pero Carlito, ¿quién es Carlito? ¿Quién es Carlito? Yo no sé Carlito, ni la, mi hermano se llama Carlito. Y así el Carlito ese. A veces pregunto quién fue Carlitos en, su cabeza. La costeja ese muchacho. Y repetí esas palabras que yo te voy a decir. Betuahani, Betuahani. Repítelas muchas veces, repetílas. Y trata de concentrarte en esa abuela que tanto quería, la gitana. Betuahani, ah, pero mi, abuela era divina. Bueno, pero concentrate en ella, en su rostro, en sus facetas, en su imagen tratar de pensar en ella. Vitua, Y repetí constantemente conmigo. Y dame la mano y vamos a repetir juntamente Vitua, ame, Vitua, Cerrar los ojos, Trata de alma. Vitua, ame, ¿La ves? No. ¿La ves? No. Vitua, ame. Seguí, hijo mío, seguí. Seguí. Sí, sí, virtud ¿La ves? No, pero ah, algo me está pasando. Bueno, ahora, virtud ajane, virtud ajane. Seguí, seguí, hijo mío, seguí. De repente se cayó. No habló más. Virtud ajane, virtud ¿Qué estás? ¿A dónde estás? Ay, no sé, no sé dónde estoy. ¿Quién soy yo? No sé quién soy, no sé, no lo conozco. No me conoces. Es muy importante que no me conozcas, ya pensaba. Ya es importante que no sepas quién soy yo. Betubajane, repetilo. a Jane? Lo estás repitiendo. Y así en ese estado, ¿cómo se llama tu abuela? Angélica, Angélica, Angélica, Angélica, de todas Angélica. ¿La estás viendo? ¡Ah! Está frente a mi parada. ¡Ay, qué lindo! Ahora que ya la tenés ahora al lado tuyo, saludala. ¿La puedes besar? No, no puedo. Cada vez que me acerco a ella, se va alejando entonces no te acerques, quédate quieto. Pregúntale ahora a ella, Angélica, querida abuela, ¿a dónde está el paquete de las acciones? ¿A dónde están las acciones? Y ella dice, ¿qué paquete, qué paquete? El paquete de tu hijo, de tu hijo. es que es mi papá, es que es mi papá. Tú sabes que él lo escondió. Sí. ¿Dónde lo escondió? Tú sabes que en un lugar muy interesante, muy interesante. Tú conoces el árbol que está en nuestra placita. ¿Qué placita? En la placita que está frente a casa. Sí. Tú vas hasta ese árbol, ah, vas a encontrar una cantidad que está rodeado con muchas piedras tú levantas las piedras, muchas piedras tienes que levantar, hasta llegar a una caja, una caja, todo de metal. No me acuerdo el color como era, pues todo metal. Y ahí hay plata también, hay plata. ¿Sabes por qué la escondió? De Elena, esa mujer que es terrible. Yo le dije, esa mujer no es para ti, hijo nunca me hizo caso. Entonces tú, sí me haces caso, mi nieto, ¿no, verdad? Sos mi nieto preferido. Yo siempre te quise mucho. Anda hasta allá y busca eso y vas a ser un hombre poderoso, como fue tu padre. Y eso sucedió. Él me, dijo a mí, maestro, ¿usted me acompaña? ¿Cómo no te acompañando? yo le voy a dar algo a usted. No, a mí no me tiene que dar nada. Yo sé que usted tiene una, un sueño de, comprar una casa y a usted le falta la plata. No, ya la compré la casa, estoy pagando. Dentro de un momento a otro me la van a dar. ¿Y dónde es la casa? En la calle saco. No me diga, sí. ¿No le falta nada de plata? No, no me falta, porque lo estoy ganando todos los meses y todos los meses lo estoy pagando. Yo lo voy a apoyar Usted es un gran valor para mí. Usted es otro padre para mí. Y así fuimos hasta la plaza, porque era, esos eran pocitos, Una, plaza, una plaza que se llama, porque era el, número, el, nombre de, de quien remató la casa. Eso nunca a olvidar, que era Plaza Gómez. Fíjese usted una cosa. Fuimos hasta allá, fuimos hasta este árbol, que el árbol que tanto hablaron, siempre desearon con la abuela, y la abuela le gustaba ir a sentarse ahí. Se llevaba un banquito chiquito para sentarse ahí. Cosa de vieja. Y ahí encontró su lata. Una lata, y había muchas horas, Y había también libras esterlinas. Y estaban las acciones. Él me quiso dar algo y yo no lo acepté. Porque aceptar algo que los espíritus ayudan, no se puede aceptarlo cuando no es para mí. Si fuera un mensaje para mí, yo lo aceptaba, pero no era para mí, era para él. Porque yo voy a aceptar algo lo que no es para mí? Y así fue fantástico, pero yo después, yo sentí una amenaza muy grande en la vida de él. Y yo quería hablarle a él y se había ido lejos de Estados Unidos. Y allá se murió. Se lo mataron en accidente. Yo quería parar esta situación, pero no pude pararlo. Pues había ido. Y cuando lo vi, no me animé a hablarle, de decirle amenaza, a pensar que yo quiero sacar una plata por eso, que le quiero chantajear. Sabe que en mi profesión es muy difícil analizar esas cosas. Es muy difícil. Nunca sé pueden tomarlo eso. A veces veo los pensamientos, a veces no quiero verlos. Pero, fíjense cómo el espíritu el la abuela la angélica, le ayuda a este hombre a ser tan poderoso. Él, le dio una gran parte al hermano y así quedó todo feliz y todo fantástico. Lo que posiblemente lo engañó al hermano cuanto él tenía, tampoco el hermano se mereció eso. Posiblemente pues abrió, porque el, hermano vino a hablar conmigo, que dio tanta plata y yo sabía que había mucho más. Pero cómo había decidido eso, él no sintió para darle más, no valía. Al poco tiempo ese hermano estaba en la ruina. No sé qué hizo con la plata. Y el otro se, se murió. Y dejó un nene, un pibe, que hubiera querido conocerlo se casó con una americana allá. Qué lindo. Quiso formar un hogar, de una amenaza fue muy grande. La abuela y no lo pudo salvar. No fue como el espíritu de Herschel que lo salvó del campo que Hay espíritus que tienen fuerza para eso. Hay quien no tiene. Hay algo que está como una condena, que está más fuerte que todo, que no se puede sacar es como si un destino de muerte y que no se puede cambiar. Los árabes dicen que está todo escrito, puede ser que sea que todo esté escrito. Y ahora vamos a hablar qué lindo es llegar a un espíritu, qué lindo es buscar su propio ángel de la guarda, qué lindo es encontrarlo, qué lindo decir, todos tenemos un ángel de la guarda, según el maestro Relán, las cuestiones sin encontrarlo porque todos tenemos alguien que nos quiera, alguien que siente por nosotros y se fue, pero se fue lejos, cuando si quiere nunca se va lejos, está siempre cerca, siempre cerca. El amor no deja alejarse a nunca a nadie, y cuando se alejan por circunstancias, el corazón queda unido igual. Me acuerdo que una vez leí en Jacobo Rousseau, que dijo que el corazón está puesto en dos partes. Y las dos partes son siempre dos partes en el corazón, que nadie tiene una parte. Y el que tiene una parte no tiene corazón. Y me río. ¿Cómo el que tiene una parte del corazón no tiene corazón? Es verdad, no tiene corazón. Si no tiene otra parte a quien querer. Jorge Corso dijo eso como un proverbio, una palabra. A mí me gustó eso, me quedó. Un buen escritor, un buen filósofo, que interpretó lo que es un corazón. Tiene que tener dos partes. Alguien que no solamente ser a sí mismo, no impulsar su propia sangre y vivir, sino tener otra parte que se ve siempre que son corazón. Corazón con corazón. Es decir, dos partes. Y dos partes. Una le ayuda a la otra a bombear. Es la vida. El amor es cuando vas a ayudar. Entonces, si usted tiene a alguien que los ha querido, que los ha amado, búsquenlo en sus agendas. No, no solamente llévenle unas flores al cementerio, no no hacen nada con la flor. La flor se marchita. Se terminó el homenaje. Se terminó sentimiento. No puede ser. No es cuestión de flores. Y los judíos llevan piedritas que es mucho más eterno que la flor. Porque la flor se marchita. Y la piedra no, no le pasa nada. La piedra puede vivir millones de años. La piedra es eterna. Sí. Pero es un lindo símbolo, que es sentimiento eterno a través de la piedra. Maravilloso. Hay, una historia egipcia que habla de las flores, las flores de piedra. Hay flores de piedra que salen del desierto, en pleno desierto. Hay flores de piedra. Que si donde nada hay nada, puede parecer el amor. Qué hermoso, qué hermoso. Qué lindo Isabel si uno tiene a alguien que sabe que lo ha querido, que lo ha amado, y uno sigue amando, sigue recordando a ese alguien a través del tiempo. Qué lindo es fortificarlo, es unirse con ese alguien y llegar a él y decir, oh tío, oh papá, oh abuelo, oh gran amigo, oh gran maestro, oh qué lindo esta es una comunicación contigo. Cómo qué lindo es sentirte, volver a sentirte. ¿Por qué no se puede sentir cuando hay amor? Ahora, cuando tú no lo quieras tanto suficiente, es difícil. Para esa experiencia, a mí me costó llegar a mi casa, porque yo no la amé al principio, lo rechacé. Lo rechacé y no lo quise. Me seguía, me seguía, y yo no lo sentí. Sentía que pasaba cosas, cosas, cosas, pero a no ese espíritu no lo sentí. Hasta que empecé a quererlo. Y él empecé cada vez más, cada vez más, y ahí le empecé a sentir como si fuera un ser vivo. porque Eso el amor lo transforma. A veces me preguntan a mí, maestro, yo quiero sentir a mi casa, ¿cómo hago? Y ella le digo, no es cuestión cómo hago, eso no es una cuestión técnica ni de pensamiento. Eso ni se pregunta, sea solo, se solo. Es como si un hombre viene a preguntarle, maestro, me casé con esta mujer, ¿cómo hago para amarla? ¿Cómo hago para amarla? Si no la amas hasta ahora, él dice ¿Y cuántas veces vienen mujeres y me dicen, el hombre, hombre es un, hombre maravilloso, excelente persona, es un gran marido, pero no lo amo. A veces incluso me pensamientos de pirata. No hay amor. El amor para los pensamientos. Es un freno, es un muro para todo lo que es exterior se puede vivir dentro un rancho, se puede vivir en una celda y amar y ser feliz. Porque ese amor hace feliz a una persona. Y seguro, si queremos hacer un amor con un, con un K, es únicamente a través de una palabra amor y unido a una meditación que ayuda al amor a llegar acá. Creo que si uno es místico, uno practica con sensibilidad el sentimiento. Cuando uno siente algo importante por alguien, ese puede ser, puede ser una oportunidad para sentir también ese alguien que se olvidó un poco del tiempo. Cuando uno tiene gran amor, pero muchos aman a sus hijos. el amor de los hijos no es un amor importante creado, es instinto, es un sentimiento de protección, es un sentimiento de fortaleza, unido a un deber y tantas cosas. Pero donde no hay deber, donde no hay obligación, donde no hay nada, sentir y por sentir, ahí viene el gran amor, ahí está el amor. Cuando a veces pensamos en un hombre y que lo queremos que pensamos que ese hombre no va a estar feliz, es un interés una mujer que no va a ser feliz. ¿Hay interés. Si no pensamos nada. Lo amamos porque lo amamos. Sepa nosotros, sepa quien sea. Ese hombre o esa mujer. Es tan lindo amar la forma desinteresada. Y ese amor desinteresado. Lo mismo con, con los muertos. Porque los muertos, ¿qué interés tienen nosotros? ¿Qué le podemos dar? Le podemos ofrecer una cena le puedo dar dinero, no les sirve para nada. Y eso cuando se fueron, se fueron como, nací, como nacieron, con nada. Tampoco precisan nada. Y entonces, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Cómo vamos a entrar en el mundo de los intereses y la parte espiritual? Yo creo que sobre ese tema hay mucho para hablar, mucho para hablar. Acá en Brasil, hace años me encontré con espíritas. Y yo no fui espírita, me gustó mucho la parte espiritual, muchísimo. Porque no es nada diferente a lo nuestro. Ya hay millones de espíritas en Brasil, millones. Pero ellos siguen la religión cristiana. Y yo como judío no puedo ser cristiano, no puedo convertirme al cristianismo por ser porque, porque me guste esa esa, demos, esa secta, esa forma de, sentir o esa forma de caminar del mundo. No. No me voy a vender. Yo soy judío, voy a morir judío. Lógico que es Aunque yo adopte cualquier otra línea para bien dirigente, para bien de todo. Pero nunca voy a dejar de ser quien soy. No sé, yo elegí un camino de morir en un campo neutro, donde eres ni judío ni cristiano, pero cerca de la pirámide, cerca de donde yo soñé. Ahí elegí un lugar para estar. No hay cruces, no hay Maguendarí, no hay media luna, no hay nada. Nada. Ahí para poner el cuerpo y nada más. Mi alma irá por donde sienta mejor o Dios la o si hay un Dios que no se interesa por mí, algún espíritu que me dé una mano para caminar dentro de esa oscuridad cuando uno se encuentra en la muerte. Pero al, al margen de todo esto, al margen, cuánto me gustaría que ustedes aprendan conmigo a sentir un cuánto yo tengo amigos y personas que están al lado mío siento que no llegan nunca porque no aman tanto lo que yo amo. O no, pueden, no tienen la fuerza de amarlo, lo que yo amo. O no tienen esa integración de amar como yo amo. Entonces no pueden llegar. Y yo digo, qué lástima. Por dentro pienso, qué lástima. Este no va a llegar o esta no va a llegar. No está llegando. Quiere, quiere, quiere, quiere. No llega quiere, quiere, quiere, pero no llega. Y eso es lo que siento constantemente cuando miro alrededor mío, hasta la gente que más cerca está de mí. Y cuánto quisiera que ellos sean los que tengo yo, ese amor y ese puente para llegar al más allá. Yo creo que tengo una mano derecha que es, que muy, la tengo. Y le dieron ahora esa, esa combinación para acercarse a los espíritus míos, a mis campos. es más de uno, tengo cuatro, me falta de uno. Soy un hombre muy rico, un hombre multimillonario, un hombre de una gran riqueza, tener cuatro espíritus, cuatro. Otros quisieron tener las cuartas de uno, un pedazo de uno. Yo tengo cuatro enteros y cuatro que están integrados conmigo y que quieren que yo siga viviendo y que yo sea feliz. Hay muchos momentos, mis queridos amigos, que yo estoy caminando por una cuerda floja, como si se en Brasil, una cuerda bamba, y me siento, en cualquier momento me caigo. Sí, siempre, pero siempre siento que me sujeta, que no deja Hoy me sentí muy mal, fui caminando por la escalera y uno de atrás me sujetaba. Y yo miro para atrás, sí, era el amor. A veces miro que es Tara, a veces miro que es, que es Carolina. No sé, me miro. Siempre hay alguien en las manos que corren para ayudarme. Si esas manos son las de ellos o son las manos como el viejito que estaba en la carretera, que me paraba. Pará, pará, pará, pará no puedes seguir porque te puedes caer. Y ellos, no te caigas, no te caigas, que te puedes caer. Bueno, no sé. Las manos. A veces las miro las manos. ¿Cómo son las manos? Dirán que estoy loco, que soy demasiado místico o demasiado psicótico, delirante. No, no soy. Gracias a Dios, ya fui muchas veces revisado y realmente tengo mi, psicosis en la normalidad, mi neurosis en la normalidad, o un poquito obsesivo, o un poquito neurótico, un poquito, pero no deja de ser una patología. No, no, tengo una patología neurótica, tengo un poquito de exceso. Según los años, aparecen pequeñas cosas, detalles, y que uno empieza a curar, cuesta más la cura que lo que vale el, <laughs> extremo patológico. Pero por eso yo les gustaría enseñarles a ustedes, pero no solamente enseñarles a ustedes, cómo hago que ustedes quieran lo que quiero yo, cómo hago que ustedes sientan lo que yo siento. Pero también eso depende del camino que ustedes tomen. Si están dentro de mi camino, es más fácil. Si están dentro de la iniciación, es mucho más fácil. Porque muchas palabras fiestas estas y muchas meditaciones son muy secretas dentro de la iniciación. No es para hacerlas así, para tirarlas. No. Si tiramos esas perlas, es como tirar las perlas a los chanchos. No, no, no iba de importancia. Por eso terminamos esta conversa, estas conversaciones. La terminamos. Posiblemente no con algo positivo para ustedes, pero que las va a dejar, las va a hacer pensar. Estoy seguro que van a pensar. Y van a pensar con más profundidad sobre ese tema. Posiblemente la semana que viene seguiremos hablando sobre ese tema. es un tema importantísimo, un tema hermoso, muy espiritual y también a la vez muy humano, porque lo que yo hablo es de problemas humanos. Los espíritus fueron humanos y llenos de amor para un ser y no se puede manifestar porque no hay un recibimiento para ellos. Ellos aman, pero no reciben el mismo amor que que ellos aman. Seguro en la muerte se va mucho más lejos que en la vida. Por eso están tantas veces frente a puertas cerradas, frente a una ventana cerrada, que no pueden entrar. dónde están ustedes? Me gustaría que ustedes intenten. Hay una forma de intentar una meditación que no es iniciática. Posiblemente los, los aplican muchos que están en también <clears throat> en, en, otras, en otras esferas espirituales. Mismo en, la Blavatsky existió eso. También en la de Masonería existió eso. En, tantas otras escuelas, el hombre quiere llegar al más allá. Nosotros también las tenemos en nuestra lógica, la tuvimos siempre, era siempre dentro de un núcleo cerrado iniciático. Pero yo lo voy a enseñar, porque si nos ponen lo más íntimo de ustedes, no va a funcionar. Es Shu, Shu. Aguf, Aguf. Anut. No es iniciática. Shu, Aguf, Anut hacían los egipcios cuando iban a sus tumbas de sus seres Creo que en la tumba no está el alma. El alma no va a estar encerrada en una tumba. El alma quiere volar. En una tumba queda el cuerpo y ellos mantenían el cuerpo en la forma que hoy en día los admiramos como grandes patólogos que fueron para conservar esos cuerpos en la momificación. Pero es interesante que esa misma meditación la hacían ellos. La aprendí de ellos, la aprendí de un maestro cuando yo aprendía a él en Egipto. Él me enseñó eso. Cuando íbamos a visitar tumbas y a enseñarme las tumbas y a mostrarme los jeroglíficos y los secretos de las tumbas, le decía, si querés saber algo más, siempre me así, que llegaras un poco más lejos más lejos no quiere que llegues al cuerpo ni al alma de, ese señor que está ahí o de esa señora que está ahí. No vas a llegar porque no lo querés, no lo querés y no hay, el hilo del amor que te une con ellos. Pero puedes saber algo más sobre ellos, lo que cualquier egiptólogo esté leyendo ahí los jeroglíficos, porque lo que no está escrito, lo que nunca se escribió, Tantas cosas que uno no escribe sobre su vida están ahí manifestándose en la tumba. Y siempre está tratar de sentir. Todos tenemos partes que nunca le hemos hablado, situaciones que nunca le hemos hablado. Algunas son lindas, algunas son muy feas. Es la vida. Pero qué lindo es llegar a ellas a través de esa meditación. Y por hoy le dejamos así. La meditación esa es muy, muy hermosa y la Tara, como siempre, la va, a entonar, porque su alma es egipcia. Ella es una egipcia. En otras vidas estuvo ahí. Y si usted cree en otras vidas, creerán también Tara que su alma está cantando en la misma forma que cantó hace miles de años atrás. Las almas no mueren, no mueren, se encarnan, pero no será hasta siempre. Y con ustedes, la maestra estará. No se vayan, no se vayan. Esto es un tesoro, de esta meditación. La pueden hacer frente a cualquier tumba, a lua Massagrada, naquele morro aí. hacer entonces la meditación Shu Aguf Anut. Shu Aguf Anut. Shu Aguf Muchas gracias.